Pada pelajaran PKWU, kami memiliki satu proyek untuk membuat sebuah rakyat bunga yang terbuat dari kain flanel. Pada video kali ini, kami akan menunjukkan proses pembuatan bunganya dari titik nol sampai finishing. Sebelum itu, kami akan menunjukkan list-list bahan yang akan kami gunakan selama proses pembuatan bunga.